最後に必ず言いたいことがありますクリコ私の彼女クリコクフキヒ입니다식입니다 私たちが炭水化物を食べない炭水化物を食べないように毎日頑張るけど一日一食にしてて、昨日お酒と刺身だけ食べたよめっちゃ酔っ払った確かに今ケソップがもこしこれ何マジックなんだろうモンキーマジック <laughs> 今日は아주로맨틱한기각으로오해마시다네 い私たちが今まで付き合いながら手紙をお互いに선물と一緒にあげたりとか、今までは手紙を書いたらただあげるだけでした、私も日本語勉強中だしこれも韓国語勉強中だからお互いそれ手紙を読んでみたら発表発表してみたらと私たちに新しい心が出るんじゃないかなと思います그ふきひ그리고이마카이테르 うんあじゃあ面白いのがいい아니私真面目に書きますうっさん本当ちょっとほらき좀좀보내줘야겠다お元気ですかもうやめて아이고本아이고当아이고に와진짜무조건이다日本語だったらぷわって出てくるんだけどそれを韓国語で表現するっていうのが ちゃんと伝わるかが改めて難しいこれさ文法とかさ若干間違っててもいいんだよねうんでも私は間違いないもうなんでそんなこと言ってねしんちゃんこれこのお笑いね切ったらけたらもっともっと面白くないめちゃくちゃ失礼じゃない <laughs> これお笑いめちゃくちゃ面白くない わぼやぼやあ、くるく見ないで見ないで見ないで見ないでなんで見ないで見ませよパクソジョイ次どれくらいの大きさか見せてあ、結構小さいんだあ、これはいぐーああいいわいぼあいぼあへ 찾 행복한 일상을 감사합니다. 정말 갑자기였어요. 아 무슨 족발이 대감이야? <laughs> 호야! 작년에 우리의 인생 계획은 180도 바뀌었어요. 코로나네. 우리의 메인 직업 이벤트나 MC 관계, 미디어 모두가 안 되겠잖아요. 재택근무가 시작할 때부터 유튜브를 열심히 하려고 누리 결정했을 때 엄청 갑자기였지만 <laughs> 자기가 여러 가지 준비해주고 그리고 안심하고 이러와 라고 말해줬어서 뚱뚱했어요 뚱 아니 아니 그걸 쭈쭉 쭈쭉 쭈쭉 해도 뚱뚱했어요 뚱뚱했어요? <laughs> 든든? 든... 아 든든했어 든... <laughs> 든든했어요 고마워요 그리고 자기의 가족에게도 진짜 감사해요 아직 한국어가 못한 나에게 언제나 친절하게 해주고 생활 지원해주고 이렇게 멋진 가족께 예쁜 사랑을 받았기 때문에 자기가 그렇게 좋은 사람이구나 라고 생각해요 아이고 부끄러워 <laughs> 사실 지금까지 그냥 결혼할 수 있으면 좋겠다고 생각했지만 지금은 내가 자기를 얼마나 행복하게 할 수 있을까 그런 것을 항상 생각하게 되었어요 지금은 그냥 편의점에 가는 것도 산책을 하는 것도 하나하나가 사랑스러운 시간이에요. 자기 앞으로의 인생도 어떤 선택을 할 때도 우리가 항상 함께 있을 수 있으면 좋겠어요. 자기는 언제나 나의 스페셜이고 소중한, 소중한 사람이에요. 네. 항상 감사합니다. 진심으로 사랑해요. 나는 존경과 배려를 잊지 않고 자기가 재미있는 시간을 보낼 수 있도록 노력을 하는 것을 약속합니다. 이상입니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 뭔가 그렇고 안 하실 때 많이 어떻게 됐지는 소리가 촥건가라 뭔가. 진짜 와 아, 언제 콧날이 칸코고가 조직이 나타지? 어? 또? 아, 아, 와 생각한 거요헐 감사합니다. 그리 약간 근데 쟤는 뭔가 카나시토가 칸가요. 나왜 이렇게 라미나가 되는 거? 上手じゃない 잘하네. クリコへ春をやってるからちょっと上手に確かにそれでそ리코의 하루 미나사는 혹시 뭘, 뭘지? 몰라요, 뭐- 몰라요, 몰라요. 아, 뭔지 알아요? 몰라요. 그것은 네. 멤버십 영상에서 <laughs> 한다고요. 그리고 공공자입니다. 네. 그 후기 やし私の私の永遠の小鳥クリコちゃんクリちゃんこんにちは久しぶりに小鳥と呼ぶんですね私が小鳥と呼ぶとクリコは何と答えたんでしたか ピヨピヨ手紙に何を書くか考えてみたらまたあたりを思い出しました寒い冬でしたねえ違う違う暑かった半袖やったよ兄韓国でまたあたりもうちゃんと聞いた <laughs> 寒い冬でしたねその日の温度 距離の姿一つ一つを覚えていますもう一度会ってキュッとほぐした時ああ私はまた幸せな金魚人に戻ったんだもぎち <laughs> という思いでとても幸せでした私だけを信じて韓国に来てくれたグリコにもっと多くのこともっといいことをしてあげたいでしたが どうだろうかわからないですね覚えてますか日本にいた時は毎晩家の近くの居酒屋さんに行ったり2人でたくさん遊びに行ったりしましたねあの時私はただ楽しいだけでしたところが私たちが韓国に住むようになってから正直あの時のように何も考えずに楽しむことは できなくなりました韓国では私が困ったりよくわからない部分があると私たちが大変になるので私が保護者としての役割をしなければならないからそうなのですそれで日本で何も考えずに楽しかった遊んでいた自分の姿が思い出しました その隣にはクリコが保護者としていましたね私が日本であった全てのいい思い出はクリコの犠牲があったからでした遅くなりましたが心から本当にありがとうございますあらら手が痛いク <laughs> リコ 手をまた握ることができてクリコが寝ている姿をまた見ることができてクリコの声を電話じゃなくて実際に聞くことができて私がクリコの彼氏であってとても幸せです最後に必ず言いたいことがありますクリコ私の彼女クリコ終わって住式に頼みましょう プア冗談ですよこれからもクリコのそばにずっといたい一生私のそばで笑ってください愛してるクリコこんにちは翻訳だからねでもなんかそれ保護者の気分とかは分かります 私も同じ責任があったけど、うん、今は逆にこの子で住んでみたらああその時クリコがそうだったかな私が楽しいくらいクリコが帰省したよねっていうことがあって今は私が帰省しますもう犠牲は本当に被害だからそれでチャギがちょっと今ちょっと悩みとかをできるだけシェアしたいその時の私の気持ちが知ってるから逆に私はクリコも私みたいに 그냥楽しかったらいいなとかそれでだんだんお互いにペイ量が出てきますありがとうちゃんと面白いにしてくれてありがとう今表情しか考えしかないじゃん違う残念的に私の顔 <laughs> ねえ何も特徴が <laughs> ねええ画しようかなと思ったけどできなかったボケ盛りが出んだろ <laughs>